¿Ya grabó? No sé. Hola, soy Richie Vidal y estoy aquí grabando un vídeo con esta cámara de vídeo, de fotos. Giro, giro, giro sin parar. Giro, giro sin parar. Venga un chiste. ¿Queréis saber cómo se desvirga un CD? No, no penséis mal. Gente de Israel, no se descarga nada, ¿eh? Simplemente se mete el pene por dentro y ñaca, ñaca, ñaca. Giro, giro, sin parar. Canon a los retuladores permanentes porque con ellos puedes escribir nombres de películas con copyright en los DVDs vírgenes. ¿Queréis saber cómo se hace un CD pirata? Pues así. Venga, CD, que quieres ser pirata, pues te daré un tatu perfecto, que le muy tope guay serás muy tope guay pirata, así. Con el tatu que a ti te gusta. Muy bien, muy bien. Así, así, así. Venga. Venga, venga. Tú pronto serás un, un pirata como Dios manda. Yeah. Ups, que se despinta un poco. Y ya está. Tú eres un de pirata. de pirata. Giro, giro sin parar. Giro, giro sin parar. Comienza a concert. Giro, giro sin parar. Giro, giro y paro. Ya se te canon. Giro y paro, estoy en el paro, paro, giro, giro y paro. Ya está, ya se ha acabado. Adiós, hasta el próximo vídeo. Estoy mareado.